and एक इनको देता है आपको वस्त्राण करवाना नारिकेल भरतरक्षणाम समर्पयामहे हस्ते गणमादायो विषय भरो संपूर्णात् परिपूर्णता भंगता विषय संकल्प संपूर्णात् फलकार्य फलकल्पतिभ्यो कामनेभ्यो आचार्यभ्यो यथो सहाय दक्षिणामदा चेत् ते कर्माणि च गीतानि नमः आसने

Yeah. श्रीकर्णं देवायुबन्धनमात्माभिबन्धनान् हस्तौ प्रक्षाल्यः पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा पूर्णान्धिरजो विष्णो न පදම් පදම්

这说的这么难。 इसमें थोड़ा डाल दो पनीर यार देखना Thank you. विश्वं देवो गीता तमो व्यासपितङ्गलतं योगतो योगयुक्तः सत्तर लाख